还有，我跟你们说什么？因为我这个问题呢，已经持久很久很久了，有一次，是发现。为什么？如果如果你们弄个豆花呢，里面当我们弄出来留在这里很浪费。还有，弄我这个方法不需要浪费，还有很美、好美、很快、很方便。你准备看了哦，你拿一个尖尖的。 魚仔，咁啊然后咧完全不用刀的，嗱，你看一个就是豆花，豆豆花一起的，啊，因为它弄出嚟的时候咧呢度兩條后烂條後身不好看啦，喺度浪费，喺度浪费时间啦，所以看准备，即是，因为如果你拿只刀咧，因为很硬，不小心割到手，所以我就用白用個尖尖的，一个尖的，咁啊。 一、二、三、四啊！就那个四个角头的，啊，四个角头，弄四个洞。咁啊，然后呢，啊，等一下子，不要紧，等一下子，嗯，咁样，就能它拍下去，然后最前边。 怎么做呢 o k 因为咧有四条边嘅，咁啊然后呢，你做呢一个阔嘅线，沿住呢度有个贴住个条边，呢个旗袍贴住条边，啊，好彩呢个失败嘅，没关系，再来一个，贴个边，大力挖过去，比较快一点，这个大力，嗱，贴住个边边，最重要嘅边边。 因为个 band 呢比较容易刮平，对，啊，就是这样。嗱，到呢度个 band，嗯，它就出嚟啦。嗱，準備看啦喎嚇，因為你拿刀咧係不方便嘅，佢可能係容易弄傷個手嘅，因為呢個比較硬啊嘛。嗱，跟住，嗱，如果搬味咧，準備啃我的肚啦嚇。OK。 咁着做咩啊？嗱，你今日玩未啊？嗯，可能时间不够啦，不过都好过之前。以前呢，我年度剪啲没有得出啦。所以现在，你看美不美啊？其实我紧张就不用太过紧张，可以弄得更美啦。你看又快又好看啦。请看，嗱，我跟你讲啦，有啲时候呢，我弄的时候劲啲快，更美啊，可能。 呃，某一方面弄得不太好，因为我把刀刮弄出来很久一点时间，所以可能它有点粘连住了。你看美不美？如果你觉得美的 o k 喜欢我呢个方法很好吃，拜拜。